oggi è proprio una passeggiata. Come sempre. Ma stai attento, cazzo! Non conta tanto se ti aspetti che una cosa accada, perché lei è lì e non c'è nulla che tu possa fare, dire o pensare che ti farà che prima o poi si muova e ti stravolga tutta la giornata. Puoi sperare che te ne capiti una positiva o puoi prendere e mangiare quello che viene, però anche se ci provi 7 sono volate al Pizza Mayhem. Pizza Mayhem. Il rinomato incontro settimanale per gli appassionati di pizza al taglio di spada. Il segnale di inizio della festa, scambiato per la sirena d'assalto, ha scatenato il caos tra la folla sfegatata. Cinque sopravvissuti gravi, ma di loro non vi è rimasta alcuna traccia. Sei sempre il solito ragazzino. Da quando ti conosco balli sempre allo stesso modo. Non hai nessun rispetto per la tradizione. No, io non credo. Io ogni giorno guardo le nuvole e penso di essere nel giusto. Io sono partito dalle stelle per cambiare il mondo. E non hai mai cambiato te stesso. E non mi sono mai guardato indietro. mi compra il Super Tanto figa, yeah, yeah, mi cuore. Oh. visto che siamo tra amici io te lo dico, cioè è così che voglio vivere la vita, voglio bere birra e ascoltare in continuazione la musica che faccio, cioè non me ne stancherei mai, ne sono sicuro. Tu sei sveglio, puoi fare quello che vuoi. Yeah. <laughs> Quando combatte e necessita un momento di refresh. refresh. Niente più satisfying di Pira Roborama. Fight, fight, fight, fight, fight. Roborama, Powercraft. eterogenea è sorta in tempi e modi non chiari. Le voci narrano che posseggano e custodiscano dei filmati nelle videocassette originali che mostrano il mondo come era un tempo e che tramite la loro visione abbiano ricordato tutti gli usi e le norme più importanti delle radici dell'uomo. Tutto quello che noi oramai avevamo dimenticato. Non è ancora arrivato il momento di disperarsi. sono delle cose che non hai ancora considerato. Non avere fretta a finire il tuo basto. Non sai quando sarà il prossimo. vuole? Mangia! Eh, sì! Uh, buono! Salsa verde molto piccante! Alza il volume, e mettilo al massimo, devo vedere ogni singola nota. Ma stai zitto. A chi l'hai detto? Io non ho mai detto a nessuno di stare zitto, cazzo. Voglio abbandonare questo diabolico deserto. Voglio fare spalle tutti questi stronzi incapaci. Fare la razza. Dai, per favore, tientela quella maglietta. Te l'ho regalata ancora quando avevi i capelli lunghi. Oh, sì, beh, forse. Perché no? È una cosa che va fatta, tanto vale andarci subito. Tienila tu questa. Forse dovrei andarmene subito. Dimentica questa storia. Resta. Stai bene con questa maglia, non dovresti cambiarla. Ancora peggio. Crescendo diventerai ridicolo e finirei per odiarla. Devo partire. Conserva la maglia. Potrei indossarla al mio funerale, così non cambierò io. E lei non riderà di me. Ma a te piace la violenza? <laughs> certo che mi piace la violenza. Ma ti piace farla o subirla? Avete sentito di quel tale che ha picchiato la moglie? Che cazzo dici? Chi è il coglione a cui piace subirla? Oh, a me non piace la violenza. E la spada allora? Che c'entra? Con la spada è diverso. È un gioco. A nessuno piace prenderle, cazzo! La gonfiata di bot l'ha picchiata così tanto che nemmeno sua madre la riconosceva. Più. Gli sfigati le prendono. Cazzo, se stai lì e le prendi non vali davvero niente non sarei mai niente. E sapete un'altra cosa? È stato proprio quel tipo a dirmelo. Me l'ha detto ridendo. Se prendi sul serio queste cose sei finito, amico. Devi soprattutto divertirti. Io gli ho aperto la gola da parte a parte. <laughs> questo. No. Sono anni violenti. L'unica legge che vale è la via della forza. Tutti ormai combattono per ottenere quello che vogliono, ma nessuno di loro sa davvero cosa vuole. La gente non fa che morire inutilmente.